Bonjour à tous <laughs> et bienvenue chez Loïc et Julien. Moi c'est Julien, comment ça va Loïc Ça va super et toi Super Euh, T'as pas une impression de déjà vu là Si, c'est comme si je revivais plusieurs fois la même chose en boucle. Et la boucle c'est le thème de cette vidéo, mais c'est aussi la quatrième et dernière des instructions algorithmiques. Oui, et en algorithmique, euh, les boucles permettent de répéter une suite d'instructions un certain nombre de fois ou tant qu'un booléen est vrai. En algorithmique, les boucles permettent de répéter certaines instructions un certain nombre de fois ou tant qu'un booléen est vrai. Bon, on n'a qu'à dire qu'il est faux. <laughs> <laughs> Alors, euh, les boucles, elles vont servir à faire plusieurs choses. Ça peut servir à faire du contrôle de saisie, ça peut servir à compter, mm. et euh, ça peut servir à plein d'autres choses. Et à parcourir des tableaux. Par exemple. Mais on verra ça beaucoup plus tard. Ça, c'est du teasing un ouais. Euh, il existe trois structures de boucles différentes. Euh, les boucles, la boucle tant que, la boucle faire tant que et la boucle pour. On va commencer euh, tout de suite par les boucles tant que et faire tant que. Pourquoi deux en même temps Parce que ces deux-là, vous allez voir, ont un comportement quasiment identique. Et la boucle pour, on verra ça un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Ouais, donc vous avez là à l'écran la syntaxe des boucles tant que et tant que. Donc on va commencer par la boucle tant que sur votre gauche. Euh, donc euh, la structure de la boucle tant que, on va avoir un mot-clé qui est le mot tant que, suivi de parenthèses contenant un booléen. Cette instruction, elle déclenche donc, un bloc d'instruction, donc on n'a pas de point-virgule à la fin de la ligne, donc on a à la suite ce bloc d'instruction. Et euh, vous remarquez qu'on a un booléen entre les parenthèses, alors là c'est exactement le même type de booléen que ce que vous avez vu sur les tests, c'est donc une variable booléenne ou une expression logique ou une condition une condition composée. Alors en termes d'exécution, comment cela va se comporter Eh bien on va arriver sur cette structure tant que, euh, on va vérifier la valeur du booléen. Si ce booléen est vrai, on va exécuter les instructions qui sont à l'intérieur du bloc exactement comme pour un test. La petite différence, c'est qu'une fois arrivé à la collade fermante de notre structure tant que, on va remonter au tant que, et on va revérifier la valeur du booléen. S'il est à nouveau vrai, on réexécute à nouveau les instructions, on, on arrive à la collade fermante, on remonte et on vérifie, et on va faire ça tant que le booléen est vrai, etc. etc. Et on va s'arrêter dès que le booléen va devenir faux, où on fera ce qui est situé après la colonne fermante, comme pour un test. vous voyez sur l'algorithme qu'on a, euh, en fait c'est un si, c'est euh, ici la représentation en algorithme d'un si qui a, été, qui dessiné pour représenter le temps que. En fait c'est comme un si, sauf qu'on a une branche qui revient euh, sur, elle-même. C'est pour cette raison qu'on n'a pas de, de formalisme particulier pour la boucle en algorithme parce qu'on peut représenter euh, mm. une boucle avec un si qui repointe sur lui-même. Ouais, et c'est exactement euh, ce qu'on voit au niveau de l'exécution. Hein. Si vous suivez l'algorithme de haut en bas, de haut en bas pardon, vous arrivez sur le booléen, vous vérifiez sa valeur. S'il est vrai, vous exécutez les instructions, puis vous remontez sur le test. S'il est faux, vous sortez et vous avez terminé la boucle. Donc voilà pour, euh, le tant que. Voyons maintenant la syntaxe de la boucle faire tant que. Donc ici, on a une syntaxe qui est, qui est particulière, puisqu'en fait, on a affaire à la seule instruction algorithmique qui n'est ni suivie d'un point virgule, ni par des accolades en fait, euh, on va avoir à la fois des accolades et un point virgule. Mm. Mais voilà, <coughs> c'est pas comme d'habitude là-dessus, donc soyez vigilants lorsque vous en écrivez. Donc on commence par le mot-clé faire, euh, puis on a un bloc d'instructions qui se déclenche avec des accolades, et après l'accolade fermante, nous avons le mot tant que, suivi de notre boulet entre parenthèses, et à ce moment-là, le point-virgule qui vient clore euh, la grosse instruction faire tant que. Ouais. Alors en termes d'exécution, comment ça se comporte ici eh bien, On va arriver euh, sur le terme faire, on va exécuter les instructions qui sont à l'intérieur du bloc, euh, donc situées entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante, parce qu'il y a quand même ces deux accolades qui est là. Puis on va vérifier la valeur du booléen. S'il est vrai, on va remonter et réexécuter les instructions, on repasse dans le faire tant que. etc., euh, etc. Tant que le booléen est vrai, eh bien on continue, et puis dès que le booléen va devenir faux, on va sortir. Donc voilà pour l'exécution du faire tant que. Alors on le voit bien, sur, on voit bien la différence euh, entre le que et le faire tant que sur l'algorithme où euh, le bloc d'instruction, cette fois-ci, le déplacer en dessous de, la, condition, il est placé au-dessus. Mm. Donc on exécute bien une fois l'instruction, puis on vérifie la valeur du booléen. C'est ça la grande différence entre la boucle tant que d'un côté et la boucle faire que de l'autre. Euh, si jamais vous n'aviez qu'une seule boucle à retenir, qu'une seule syntaxe à retenir, on vous conseille fortement de retenir la boucle tant que, puisque en termes d'écriture, bah, ça, ressemble fortement à un test. Euh, et puis vous verrez que nous, dans euh, les exemples qu'on va vous montrer dans la suite, on utilisera euh, essentiellement cette boucle-là, puisque de toute façon, avec la boucle tant que, on est capable de reproduire le, comportement d'une boucle fer que. Donc si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est la boucle tant que. Tout à fait, je suis bien d'accord. Et eh bien voilà, merci pour ta présence. <laughs> eh bien merci pour votre présence et pour ta présence. On vous remercie de nous avoir suivis. À, bientôt. bientôt. ciao. ciao.